हेलो फ्रेन्ड्स फेरि पनि तपाईँहरूले स्वागत छ तपाईँको सान्ता प्यारो युट्युब च्यानलमा आजको यस भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ होइन नेपाल प्रहरीको नेपाल प्रहरीको कुन पोस्टको प्रहरीमा चाहिँ कस्तो किसिमको सिम्बलहरू युज गरिएको हुन्छ र नेपाल प्रहरीको कुन पोस्टको तलब कति रहेको छ त्यसको साथसाथै त्यो पोस्टमा बन्न त्यो पोस्टमा जानको लागि होइन कति योग्यता चाहियो त्यसको साथसाथै त्यो पोस्टको तलब कति रहेको छ अनि त्यो त्यस पोस्टको लागि फिजिकलहरूमा कस्तो हुनु पऱ्यो त्यसको बारेमा फुल डिटेलमा जान्नको लागि आउनुहोस् हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ तबसम्मको लागि तपाईँ यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला तथा त्यहाँ भएको बेलायकनमा क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरिदिनु यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनको लागि आउनुहोस् अब हामी भिडियो स्टार्ट गर्दैछौँ सर्वप्रथम हामीले हेर्नेछौँ होइन कुन पोस्टको प्रहरीको ड्रेसमा चाहिँ कस्तो सिम्बलहरू रहेको हुन्छ त्यसको लागि होइन फर्स्टमा यहाँ हामी सिम्बल हेर्छौँ यस्तो सिम्बल होइन यो जुन सिम्बल दिएको छ नि यो सिम्बल चाहिँ विशिष्ट श्रेणीको रहेको हुन्छ होइन इन्सपेक्टर जेनरल अफ पुलिस जसलाई आइजिपी पनि भनेर चिनिन्छ होइन आइजिपी भनेर चिनि सर्ट फर्ममा बन्छ र र त्यसले नेपालीमा होइन प्रहरी महानिरीक्षक त्यसलाई नेपालीमा होइन प्रहरी महानिरीक्षक भन्छ जसलाई पनि नेपालीमा सर्ट फर्म होइन प्रमणि पनि भनेर चिनिन्छ आइजिपी भनेको त्यो हो अनि त्यस्तै यो जुन सिम्बल रहेको छैन होइन यस्तो सिम्बल चाहिँ additional inspector general of police जसलाई आई एआइजिपी पनि भनेर चिनिन्छ अनि त्यसको होइन त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भन्छ जसलाई प्रमणि पनि भनेर चिनिन्छ अनि त्यस्तै यो सिम्बल चाहिँ यस्तो सिम्बल चाहिँ प्रथम श्रेणीको रहेको हुन्छ जुन चाहिँ deputy inspector general of police जसलाई डिआइजिपी पनि भनेर चिनिन्छ अनि यो उहाँ त्यसलाई नेपालीमा होइन प्रहरी न्याय निरीक्षक पनि भनेर चिनिन्छ जसलाई सर्टफर्ममा प्रनामनी पनि भनेर चिनिन्छ अनि त्यस्तै यो सिम्बल जुन रहेको छ यो पनि प्रथम श्रेणीको सिम्बल रहेको छ होइन जुन चाहिँ सिनियर सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिसको रहेको हुन्छ जसलाई हामीले एसएसपी भनेर चिन्छौँ अनि त्यो चाहिँ त्यसलाई नेपालीमा चाहिँ प्रहरी वरिष्ठ उप परीक्षक पनि भनेर चिन्छ जसलाई प्रबौ भनेर पनि सर्ट फर्ममा चिनिन्छ त्यस्तै यस्तो सिनहरू जुन रहेको हुन्छ जसको ड्रेसमा होइन त्यो चाहिँ द्वितीय श्रेणीको हुन्छ जसलाई चाहिँ सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस भन्छ सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस जसलाई एसपी भन्छौँ हामीले अनि नेपालीमा त्यसलाई प्रहरी उपनिरीक्ष उपनिरीक्षक भनिन्छ जसलाई प्रउ भनेर पनि चिनिन्छ अनि त्यस्तै यस्तो जसको ड्रेसमा चिनो रहेको हुन्छ होइन जसलाई चाहिँ जुन चाहिँ द्वितीय श्रेणीको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामीले ड्युटी सुप्रिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस भनेर चिन्छौँ जसलाई डिवाइएसपी भनेर पनि चिनिन्छ जसलाई हामीले प्रहरी न्याय उपरीक्षक पनि भनेर चिन्छौँ जसलाई प्रनाउ भनेर पनि चिनिन्छ त्यस्तै यस्तो जसको ड्रेसमा चिनो रहेको हुन्छ नि त्यो जुन चाहिँ तृतीय श्रेणीको पुलिस रहेको हुन्छ जसलाई चाहिँ पुलिस इन्सपेक्टर भनेर पनि चिन्छौँ आइएनएस भनेर पनि चिन्छौँ अनि प्रहरी निरीक्षक पनि भनेर चिन्छौँ जसलाई प्रहरी बने भनिन्छ भनेर चिन्छ अनि त्यस्तै जसको ड्रेसमा होइन तिनवटा स्टार रहेको हुन्छ ज जुन त्यो चाहिँ प्रथम श्रेणीको रहेको हुन्छ होइन अनि त्यसलाई senior sub inspector of police SSI भनेर पनि चिन्छौँ जसलाई प्रहरी न्याय निरीक्षक पनि भनेर चिन्छौँ प्रबानी पनि बनेर चिन्छौँ अनि त्यस्तै जसको होइन दुईवटा स्टार रहेको हुन्छ जसको ड्रेसमा होइन त्यसलाई हामीले के प्रथम त्यो प्रथम श्रेणीको रहेको हुन्छ जसलाई चाहिँ सब इन्सपेक्टर अफ पुलिस पनि बनेर चिन्छौँ जुन चाहिँ एसआई रहेको हुन्छ होइन त्यसलाई नेपालीमा प्रहरी न्याय निरीक्षक प्रनानी पनि बनेर चिनिन्छ अनि जसको ड्रेसमा होइन एउटा मात्र स्टार रहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ assistant sub inspector of police A ASI असै भनेर पनि चिन्छौँ जुन चाहिँ प्रहरी सहायक निरीक्षक रहेको हुन्छ जसलाई चाहिँ प्रसनी पनि भनेर चिनिन्छ त्यस्तै जसको ड्रेसमा होइन यस्तो खाले चिनो रहेको हुन्छ नि त्यसलाई त्यो चाहिँ तृतीय श्रेणीको रहेको हुन्छ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ सिनियर हेड कन्स्टेबल एसएससी भनेर अथवा प्रहरी वरिष्ठ हवलदार प्रब भनेर पनि चिनिन्छ अनि जसको चिह्न जसको ड्रेसमा पनि यस्तो चिह्नहरू रहेको हुन्छ होइन त्यसलाई तृतीय श्रेणी भनेको त्यो चाहिँ तृतीय श्रेणीको हुन्छ र त्यसलाई हेड कन्स्टेबल यसी भन्नाले प्रहरी हवलदार भनेर पनि चिनिन्छ अनि त्यस्तै जसको ड्रेसमा चाहिँ यस्तो चिह्न रहेको हुन्छ होइन त्यसलाई चाहिँ तृतीय पनि तृतीय श्रेणीको हुन्छ र त्यसलाई assistant head constable H C भनेर चिनिन्छ जुन चाहिँ प्रहरी सहायक हवलदार रहेको हुन्छ होइन अनि त्यस्तै जसको ड्रेसमा चाहिँ यस्तो चिनो रहेको हुन्छ नि त्यसलाई त्यो चाहिँ चतुर्थीय श्रेणीको हुन्छ जसलाई पुलिस कन्स्टेबल पिसी प्रहरी जवान पनि भनेर चिन्छ अनि त्यस्तै जसको होइन नो सि श्रेणीविहीन रहेको हुन्छ होइन श्रेणीविहीन अन्तर्गत प्रहरी कार्यालय सहयोगीहरू पर्छ जुन चाहिँ पुलिस अफिसर असिस्टेन्ट बने असिस्टेन्ट राखेको हुन्छ जसलाई चाहिँ पिओए भनेर चिनिन्छ यो चाहिँ सिम्बलहरू त्यो होइन कुन पदको लागि क कस्तो सिम्बलहरू राखेको हुन्छ यो चाहिँ सबै पोस्टरहरूको सिम्बलहरू थियो र त्यसलाई सर्ट फर्ममा के भन्छ नेपालीमा के भन्छ र इङ्ग्लिसमा के भन्छ कुन पोस्टको त्यो भयो होइन अब यसपछि हामीले हेर्नेछौँ कसको तलब चाहिँ कति रहेको छ त्यसको बारेमा हामीले हेर्नेछौँ होइन कुन पोस्टको अफिसरको कुन पोस्टको पुलिसको होइन स्यालेरी कति रहेको हुन्छ त्यो चाहिँ म टोटलमा मात्र भन्छु टोटलमा स्यालेरी कति रहेको हुन्छ अनि त्यस्तै कुन पोस्टको लागि त्यो पोस्टको सर्ट फर्ममा मात्र म नाम भन्छु होइन पुरै नाम पढ्दिनँ किनकि पहिला नै पढिसकेको छु त्यो कुन पोस्टको सिम्बल चाहिँ कस्तो रहेको हुन्छ र फुल नेम के रहेको छ र इङ्ग्लिसमा के भन्छ त्यसलाई अब हामीले हेर्छौँ सर्ट फर्ममा मात्र त्यसको नाम भन्छौँ र टोटल स्यालेरी भन्छु एकैचोटि होइन आइजिपीको लागि होइन आइजिपीको चाहिँ स्यालेरी कति रहेको हुन्छ छ्यासठ हजार आठ सय साठी रहेको हुन्छ त्यस्तै एआइजीको लागि होइन एआइजीको टोटल स्यालेरी छ्यासठ त्यतिकै रहेको हुन्छ होइन त्यस्तै डिआइजीको होइन डिआइजीको स्यालेरी चाहिँ अन्ठाउन्न हजार तिन सय एक रहेको हुन्छ त्यस्तै एसएसपीको होइन एसएसपीको चाहिँ पचपन्न हजार नौ सय चौसठी रहेको हुन्छ होइन त्यस्तै एसपीको लागि होइन एसपीको लागि त्रिपन्न हजार चालिस रहेको हुन्छ त्यस्तै डिएसपीको लागि होइन उन्चास हजार चार सय पैँतालिस रहेको हुन्छ त्यस्तै पुलिस इन्सपेक्टरको लागि होइन पुलिस इन्सपेक्टरको लागि त्यस्तै अडतालिस हजार एक सय छब्बिस रहेको हुन्छ त्यस्तै सिनियर सब इन्सपेक्टर अफ पुलिसको लागि होइन कति रहेको हुन्छ अडतिस हजार छ अठाइस रहेको हुन्छ त्यस्तै असिस्टेन्ट सब इन्सपेक्टर असैको लागि होइन असैको लागि त्यस्तै कति रहेको हुन्छ छत्तिस हजार दुई सय बयालिस रहेको हुन्छ त्यस्तै हेड कन्स्टेबलको लागि उन्तिस पैँतिस हजार दुई सय एकतालिस रहेको हुन्छ त्यस्तै हवलदारको लागि होइन उन्तिस हजार सात सय बासठी रहेको हुन्छ त्यस्तै सहायक हवलदारको लागि होइन उन्तिस हजार छ सय सत्र रहेको हुन्छ त्यस्तै प्रहरी जवानको लागि होइन उन्तिस हजार दुई सय चालिस रहेको हुन्छ अब हामीले हेर्नेछौँ होइन कुन पोस्टको लागि कति उमेरसम्मको व्यक्तिले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ त प्रहरी नायब उपनिरीक्षकको लागि होइन तेइस वर्षदेखि लिएर पैँतिस वर्षसम्मको लागि त्यस्तै प्रहरी निरीक्षकको लागि होइन बिस वर्षदेखि लिएर बत्तिस वर्षसम्म प्रहरी नायब निरीक्षकको लागि अठारदेखि तिस वर्षसम्म र प्रहरी निरीक्षकको लागि होइन अठारदेखि अठाइससम्म र प्रहरी जवानको लागि चाहिँ कति अठारदेखि तेइस वर्षसम्म पुगेको हुनुपर्छ एज लिमिटको कुरा गर्दाखेरि यति यतिसम्म हुनुपर्छ